السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ three very dangerous trading time high spread low spread simple سا ٹاپک ہے کون کون سے ٹائم پہ ہمارے جو بروکرز ہیں ان کا سپریڈ زیادہ ہو جاتا ہے اور کب کب پہ کم ہو جاتا ہے ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رات ایک دوست بھی کال کر رہا تھا کہ ایک اکاؤنٹ ہے جس کا سپریٹ ہے پانچ پپ چھ پپ سات پپ میں اوپن کرتا ہوں کوئی پیئر ابھی آکٹا کا سپریڈ ایک یورو یو ایس ڈی کا تقریباً چل رہا ہے ایک پپ سے تھوڑا سا کام لیکن کچھ پیئرز ایسے ہیں جن پیئرز کا سپریڈ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے میں ایک منٹ نظر دوڑاتا ہوں یہ دیکھیں A U R N Z D کا جو سپریڈ ہے ایک اشاریہ چھہتر چھتر پینتالیس سے ایک اشاریہ چھہتر چھتر ہے ہم بیس پپ ٹی پی لگاتے ہیں بیس پپ ہمارا اسٹاپ لاس ہوتا ہے چھ پپ ہمارا سپریڈ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہو جاتا ہے کہ جب مارکیٹ میں سپریڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر ہمارا جو سٹاپ لاس بیس تیس پپ کا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہمارا سپریڈ چلا جاتا ہے تو جب اتنا زیادہ ہمارا سپریڈ ہوتا ہے تو ٹریڈ آٹو سٹاپ لاس کر جاتی ہے ٹیک پرافٹ کے چانس اور کم ہو جاتے ہیں شاید یہ بات ہماری بگنرز کو نہیں سمجھ آئے ایک بڈ ریٹ ہوتا ہے ایک آسک ریٹ ہوتا ہے جتنا زیادہ سپریڈ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو نقصان کے چانس ہوتے ہیں اتنا زیادہ کمیشن ہوتا ہے تو ایک چیز اس جگہ پہ میں اپنے لیے ایڈ کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی ایسے پیئرز پہ کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے اسپیشلی طور پر اسکالپنگ کے ٹائم اسپیشلی طور پر ہیجنگ کے ٹائم اسپیشلی طور پر نیوز ٹریڈنگ کے ٹائم شارٹ ٹرم ٹریڈنگ میں بالکل نہیں کرنا intraday trading mid term trading کے اندر بھی آپ نے ایسے پیئرز پہ کام نہیں کرنا جن کا نارمل یا ایوریج سپریڈ پانچ چھ پپ ہوتا ہے تو یہ جو چھ پپ سپریڈ ہے جی جب بڑھتا ہے تو تیس پپ پینتیس پپ پچیس پپ پہ چلا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کب جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے تین ٹائم ایسے ہیں جن پہ آپ کی ٹریڈنگ اسپیشلی طور پر شارٹ ٹرم ٹریڈنگ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے کون کون سے ٹائم پہلا ٹائم ہے آپ کا نیوز کے ٹائم جب بھی مارکیٹ میں تیزی ہوتی ہے فاریکس فیکٹری ڈاٹ کام میں آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں نیوز کا ڈیٹا ڈیٹا کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کا ٹائم اس ٹائم مارکیٹ کی موومنٹ انتہائی تیز ہوتی ہے اور اس انتہائی تیزی کے اندر مارکیٹ کے اندر جو سپریڈ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک بار میں دیکھ رہا تھا کہ نیوز کے ٹائم پہ ہمارا جب ایکس ایم بروکر کے اندر بات ہوئی تھی تو ان کا جو سپریڈ تھا وہ ایز لو ایز زیرو تھا تو جب بھی ہم کسی بروکر کو جوائن کرتے ہیں تو ان سے پہلے ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ایز لو ایز زیرو ہے یورو یو ایس ڈی کے پیئر پہ یا G B P U S D کے پیئر پہ یورو یو ایس ڈی کے پیئر پہ سپریڈ زیرو زیرو ہوتا ہے کبھی زیرو پوائنٹ زیرو ون ہو سکتا ہے کبھی زیرو پوائنٹ زیرو ٹو ہو سکتا ہے مطلب zero point one zero point two zero point جس دن بہت زیادہ مارکیٹ میں ظلم ہو جائے بہت زیادہ تیزی ہو جائے ایک ایک سیکنڈ کے اندر تیس تیس چالیس چالیس پپ کا مارکیٹ کے اندر چلنا ہو تو اس ٹائم پہ اس کا سپریڈ زیرو پوائنٹ فائیو تک مطلب ہاف پپ تک چلا جائے گا اس میں وہ یورو یو ایس ڈی کے پیئر میں تقریباً گیارہ ڈالر بارہ ڈالر تیرہ ڈالر وہ کمیشن الگ سے کاٹتے ہیں تو مارکیٹ میں نیوز کے ٹائم پہ میں نے خود دیکھا ہے نو پپ دس پپ گیارہ پپ آٹھ پپ سپریڈ جن کا انہوں نے ہمیں نیوز کے ٹائم بھی بتایا تھا کہ زیرو پوائنٹ فائیو یا زیرو پوائنٹ فور سے اوپر نہیں جائے گا تو جس ٹائم کے اندر مارکیٹ کے اندر موومنٹ زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم کے اندر آپ کے لیے جو سپریڈ ہے ویریبل سپریڈ اس ٹائم پہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے فکس سپریڈ کی الگ بات ہے ہم ویریبل سپریڈ کی بات کرتے ہیں اس سپریڈ کی بات کرتے ہیں جو چینج ہوتا رہتا ہے دوسرے نمبر پہ ڈیٹ جب چینج ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں نے دیکھا ہے یہ آکٹا ایف ایکس ہے آکٹا ایف ایکس کے اندر اس time E U R N Z D کا پانچ چھ پپ چل رہا ہے تو میں نے اٹھائیس پپ پچیس پپ تیس پہ پہ اتنا سپریڈ میں نے دیکھا ہے اور اسپیشلی طور پر جس دن مارکیٹ بند ہونی ہوتی ہے بات کرنے کا مقصد جس ٹائم مارکیٹ کے اندر چھٹی آنی ہوتی ہے جمعے والے دن رات دو بجے گرمیوں کے موسم میں اور تین بجے سردیوں کے موسم میں تو اس ٹائم پہ تو مارکیٹ کے جو سپریڈ ہے وہ بے انتہا تیز ہو جاتا ہے تو اس ٹائم بھی اگر آپ کچھ اسکالپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ نے کام نہیں کرنا اور اس ٹائم پہ اگر آپ سٹاپ لاس لگاتے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ مارکیٹ کے اندر جب ڈے چینج ہوتا ہے اور اسپیشلی طور پر جب ویک چینج ہوتا ہے اس ٹائم پہ سپریڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے دس دس گنا تک بھی ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ ہے جس وقت مارکیٹ کے اندر خریدار کم ہوں بیچنے والے یا لینے والے بائر یا سیلر جب مارکیٹ کے اندر کام کم ہو رہا ہو تو اس ٹائم پہ بھی مارکیٹ کا جو سپریڈ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے جو ہمارے پہلے دو پوائنٹ تھے ان میں مارکیٹ میں تھوڑی کی بات نہیں ہے بہت زیادہ سپریڈ کم ہو جاتا ہے جبکہ جس ٹائم مارکیٹ کے اندر میں مارکیٹ کے اندر بائر اور سیلر کا سیلر کم ہو زیادہ خریداری نہیں ہو رہا نہ ہو رہی ہو تو اس ٹائم پہ سپریٹ ایک پپ سے ایک اشاریہ تین ایک اشریہ دو ایک اشریہ پانچ پپ ہو جاتا ہے اور زیادہ تر یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ سوموار والے دن ہوتی ہے کوئی بھی کویشچن بنتا ہے کوئی بھی آ رہا ہے ہم لوگ آپ لوگوں کی طرح ہی ہیں کچھ زیادہ ایجوکیشن نہیں رکھتے بس جو کچھ آتا ہے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی انفارمیشن جو آپ لوگوں کو چاہیے یا جو آپ لوگ دوسروں کو دینا چاہیں آپ لازمی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ رابطہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ